assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va layk tugmasini bosib qo'ying joriy yilning 31 oktyabr kuni toshkentning yunusobod tumanida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 65 yoshli fuqaro qurbon bo'ldi bu haqida toshkent shahar ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati xabar berdi yo'l transport hodisasi 18:30 larda yunusobod tumanidagi hay ko'chasida sodir bo'lgan spark rusumli avtomashina haydovchisi 26 yoshli xx tartibga solinmagan piyodalar yo'lagidan o'tayotgan 65 yoshli TUni urib yuborgan. Oqibatda TU olgan tan jarohatlari sababli shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Manba: Qalampirus